But you see, it's not me. 哎呦我的妈！ <laughs> 啊，真香！哎呀，要么在这里弄吧，还能出去没人发现。哎呦我的妈！ めっちゃ。